はい皆さんこんにちはあいです私がお家の整理をしていたんですけど Oh my god! こんだけ大量の リップたちが出てきたんですよせっかくこんだけいっぱいあったからちょっといろいろ紹介していこうかなと思って私が選ぶオレンジリップのレジェンドたちを紹介していきたいと思いますで今日はオレンジメイクしてるので今日はオレンジのリップの中でも私が一番気に入っているリップたちを紹介していきたいと思います1つ目今もう実際に塗っているんですけど結構明るめの見えるかな コーラルオレンジでちょっとピンクも入ってるのかなだからなんかちょっとこういう白い服だったりとか可愛い系のお洋服に合わせる時にはこれをすごく使っていましたこちらですもう見えるかなキャップがもう割れてるっていうこれは本当に昔から使っていて何個も何個もリピートしてるんですけどこれは私はすごくおすすめですペンシルになってるんだけどこれもまた楽なんだよね と匂いもなんかフルーティーな香りがするんですよね色がすごく可愛くて今日の服にも合ってるかなと思いこれをおすすめしますはいそして続いてがこのリップですこれが前回私が動画でメイクを受けに行ったチョンセムルのブランドになっているんですけどカロスキルに店舗があってそこで購入しましたダマスクローズ こんな感じちょっとここら辺汚いけどこんな感じですでこれは液体ティントになっていてで結構オレンジ目が強いティントですね本当に落ちないんですよご飯とか食べたりとかしても結構サラサラなのにあんまり落ちない っていうのが私はすごい気に入ってますね発色がいいのでちょっと赤オレンジっていうのかな赤オレンジっぽいのでリップだけ塗ったりとかチークせずにリップだけ塗ったりとかする時も私はこれを使っていますであと結構赤っぽいからそのすっぴんの時とかにもこれ塗るとなんかこうパッと顔の血色もよく見えるしこれは結構万能ですこれ おすすめ2つ目となっておりましたということでおすすめ3つ目紹介していきたいと思いますはいおすすめ3つ目ですでさっきティント塗ったからちょっとだけ色がついてるんですがこの上から塗っていきたいと思います3つ目このティントとなっております見えるかなとねオリーブヤングで買ったんですけどマットのティントになってますうん うんサラサラこんな感じですちょっとマットっぽいに見えるかなこれが私が結構最近買ったんですけどセールになっていて400円ぐらいだったかな400円の割にはすっごいいい働きをしてくれて結構マットなんですけどつけた感じは結構サラサラなんですよねでこれはヴィンテージコーラルっていうことでちょっと深みがあるオレンジっていうのかな ちょっとシックな感じ大人っぽい雰囲気も出せるような感じになってるのですごくお気に入りですさっきと全然違うねでそしたら最後に紹介していくリップを塗っていきたいと思いますでもやっぱティントだからさ取れんのよな最後におすすめするリップがこれは日本のものなんですけど のリップとなっておりますだからこれを塗っていきたいと思いますこんな感じですこれも結構ツヤっぽい感じのリップででこれはなんかあんまりこう色 がそこまで強くないオレンジですねそんなにこう色が主張しないコーラルオレンジのリップです これはでもとにかくさっきのこのリップもそうだったけどやっぱこのクレヨンタイプって塗るのがすごく楽なんだよね指も汚れずに済むしちょちょちょって塗りたい時にこれを使っていますでこれもさっきの一番最初のやつに似てティントじゃないので色持ちはそこまで良くないんですがこうツヤっぽくなったりとかするのでナチュラルなオレンジメイクにしたい時は このリップを塗るようにしていますまあてな感じで出てきたリップの中で紹介したいなと思ったのが4つのリップとなっておりました皆さんもぜひオレンジメイクする時このリップ場に合わせて参考にしてくれると嬉しいですということで皆さん最後まで見てくれてありがとうございましたまた次の動画で会いましょうじゃねね